la shine. thank you Dans le nom précieux de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a l'épée qui à deux tranches pour approcher devant toi, nous, dans le moment Seigneur. Et nous merci infiniment pour partout, ça, Seigneur. Vous te faire avec bien-aimé, oh Seigneur. Oh, après tant de résistance, après tant de lutte, Amen. Eh bien, soyez après-midi à Seigneur. Mais là, dans cette, dans Seigneur. Côté, vous contracter mariage, non, fini tout démon, non, fini, alléluia, non, fini, Jésus dit non, toi, Jésus dit, Freda. Amen. Je viens cacher dans les lieux sacrés du mariage. Seigneur, on va le chemin sous yo, de gloire. Alléluia. On va communiquer une grâce spéciale au Dieu de gloire. On va permettre au Dieu, Alléluia, cérémonie ça, Seigneur. Alléluia. Amen. Il est capable d'en au Seigneur. Alléluia. Cérémonie ça. Au Dieu de gloire. vous capable. Alléluia. Rehausser. Éclat spirituel. Cérémonie ça, Seigneur. Demandons. Alléluia. vous capable permettre au Dieu. Alléluia. Bien-aimé ça Amen. vous capable, Seigneur, connaître, Amen. Dans le mariage, Seigneur. Oui, il y aura des hauts et des bas, Seigneur. Amen. Ah, parce que vous a chanté à de nouveaux combats, tu nous appelles. Nous en force nécessaire au Dieu de gloire pour contrecarrer l'adversaire. Tu plus fort pour contrecarrer. Alléluia, adversaire. On va éviter tout piège, tout embûche qui adversaire a préparé. ton au Seigneur, mais on capable de marcher de victoire en victoire, Seigneur. On va au Seigneur. On va coller l'âge nécessaire, c'est Maria Mariage, ça. Nous avons réussi. Amen. À tous égards. Nous allons faire ça pour Dans le nom précieux de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la puissance de l'heure, la majesté divine au ciel des siècles. Amen. va ensemble, alléluia. Prions ensemble, Alléluia. Abliez-nous là pour Dieu gloire. Amen. Donc, pas sentir, on crie Alléluia. Abliez son jour de fête. On finit tout seul, on finit tout le monde. On crie Alléluia. C'est les deux bien-aimés, les jeunes mariés sont victoire. Amen. Tout père son victoire, on applaudit Jésus pour victoire. Ça. On applaudit Jésus pour victoire. Amen, amen. Quand tu as pas le crétin, pas le saint mais c'est pas qui a parlé. Son victoire, ça y est, au nom de Jésus. Rapidement, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu que nous jouons dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Et on commence à partir du verset 22. Et je lis, vous, femme, Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, il est son corps et donc il est le sauveur. Or, de même que Christ est soumise, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, irré, et rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il l'a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,